No alero, da gro No alero, da gro No alero, da gro No alero, da gro No alero, da gro No alero, da gro No alero, da gro No alero. no alero, da charcha, no alero, da charcha, la reforma laboral per la cúpula empresarial, la reforma laboral per la cúpula empresarial, la reforma laboral.